他靠着自己一个个大大小小的舞台积累人气、唱功、国民度。现在娱乐圈因为选秀啊或者某部路突然爆红才是畸形了的，没有作品、没有实力，只有突然的流量才叫人不安心、不踏实。周深这样，我觉得很好，一步一步走得很稳。现在这些都是他自己慢慢打拼来的，他还会继续走很远的。 虽然有点点心疼他，但我还是觉得现在火正是时候。他经过了这几年的沉淀，不论从唱功、情感表达，还是外在的造型上，对比以前都有了很大的提升。以前那个在公众面前腼腼腆腆、不是那么自信的小男孩，可能没办法驾驭住这么多的关注度。很开心一路走来，看着他在舞台上一次一次进步，整个人的气场越来越自信强大。 对于公司这几年给他塞的那么多商演舞台，一方面我替他感到有些不值，但从另一方面想，对当时没什么人气、粉丝不太多的时候，商演其实也是锻炼他的一些机会，而他也真的从这些机会中不断磨练了自己的 live 能力和对舞台的掌控力。现在的他终于算是差不多熬出头了，替他感到开心，也希望他能够不被外界一些纷纷扰扰影响。 专注音乐，磨练出更好的作品。我相信他的路会越走越宽。现在觉得他做什么都很可爱，也许是粉丝滤镜太重了一些，放在别人身上可能会觉得讨厌的小习惯、小动作，在他身上也让我觉得可可爱爱。而且他的经历、他的努力、他对音乐的执着，都让我觉得佩服。如果这样的经历放在我身上，我觉得我做不到。他真的是一个小太阳呀！ 我也常常告诉自己，镜头下的他和现实总归是有差距的。也可以说，我喜欢的可能只是镜头下塑造的那个周深。但是这样告诫自己不要太上头，好像效果并不好。说真的，我以前真的没认真追过星，追星也是大帅哥类型。 但是入坑深深后，我觉得我魔怔了，已经四个月还没出来。然后我就想，我为什么这么喜欢他？除了歌声能力、沙雕之外，我觉得深深有点像儿童节目的主持人，跟粉丝互动像跟小朋友一样，就那种幼稚园的感觉。看深深，有种身处童话迪士尼的感觉，就觉得你二十五了，突然回到了童年一样。更何况深深这么可爱。 但是越挖矿越觉得自己应该向他学习，他真的是一个榜样，有那种传统歌手的感觉。然后突然一天就清醒了，世人就向往美好，但是要自己努力去变成美好。